Haha! <laughs> May masamang balak talaga ang uh, ibang grupo mga kapatid na yung Noel or no eleksyon. But lang itong uh, si Senator Lacson sa kasi Soto maagap mga kapatid. Yun. Gagawin nila ah, kailangan uh, palitan. Palitan na si Senator Soto, Soto as a Vice President kasi mag expire na yung termino niya sa June of 2022. So kailangan mag-elect ah, uh, sila ng bagong president, bagong Senate president para humawak ng Senado mga kapatid. Para just in case pala na hindi matuloy yung eleksyon, yung Senate President ang magiging uh, temporary President of the Republic. At uh, iniisip ni Bato, ito opinion lang ni Bato naman, ni Senator Bato na si Sinja Villar. Pero hayaan mo natin yan mga kapatid. Sabi naman nila, yung mga ibang senador kagaya ni Mike Subiri na malabong mangyari. Kasi wala nang panahon para gawin pa yon mga kapatid. So ito pakinggan natin ang report ng SMNI about the Noel na about itong no election na sinasabi nila mga kapatid. Pero bago ang lahat, huwag kayong uh, makalimot mag-subscribe sa George Sir Vlogs at i-share itong video ito, mag-like uh, at saka mag-comment sa ibaba para makit natin or malaman natin kung anong mga opinion nyo regarding this video. Salamat po. Again, George Sir Vlogs. Stay safe and healthy. God bless everyone. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Inamin ni Senate President Tito Soto III na ilalapit ito sa mga kapwa senador na magkaroon na ng botohan para sa pagka-Senate President. Ito anya ay bahagi ng kanilang paghahanda sakaling may magtutulak na makansira ang eleksyon sa Mayo. Si Margot Gonzalez magbabalita para ma-preserve ang presidential line sakaling magkakaroon ng no-L or no-election scenario sa May 9, 2022, ayan nga yung naisip na hakbang ni Senate President Tito Soto III at ni Senator Ping Lacson. Apat na buwan na lamang ay idadaos na ang May 2022 elections. Pero ang ibang kandidato, pinaghahandaan pa rin ang no-election o no-L scenario. Sa isang text message ay sinabi ni Senate President Tito Soto III na ikinakasa nito na magkaroon ng botohan sa Senado para sa papalit sa kanya sa pwesto at ang maaring maging susunod na Pangulo. Anya ito'y bilang bahagi ng paghahanda nila sakaling hindi matutuloy ang halalan. Sakaling magkakaroon ng Noel ay ang Senate President ang magsisilbing presidente ng bansa hangga't maitalaga ang isang bagong pangulo o bagong vice presidente base sa succession na nakasaad sa konstitusyon. Huling termino na ngayon nila Soto kasama ang Pangulo at ang Vice-Presidente. Sinabi naman ni Senator Lacson na siya ang nagmungkahi nito kay Soto para anya ma-preserve ang presidential line. Ito ay dahil na rin anya sa pandemya at ang kasunod ng motion para sa muling buksan ang COC filing na baka maaring maging daan anya para hindi matuloy ang general elections. Matatandaan na kamakailan ang hilingin ng PDP laban sa COMELEC na muling buksan ang COC filing. Suhesyon ni Lacson na bago magsinidi adjournment ang Senado sa Pebrero ay makapaghalal na sila ng bagong Senate President. Sina Senator Nancy Binay at Senator Coco Pimentel, minabuti na huwag munang magkomento hinggil sa balak ng dalawa. Pero sa mensahe ni Senator Coco, sinabi nito na sa pagresyum ng sesyon sa susunod na linggo ay maaring mapag-uusapan ito sa Senado. Si Senator Bato de la Rosa suportado naman ang naturang hakbang. Pero anya, malayo mangyari ang Noel dahil sa politika. Dapat ready lang palagi ang, uh, ang Senado in case magkakaroon ng uh, ganong uh, ah, Noel scenario which is uh, malabo mangyari. I am sure uh, hindi hindi mangyayari yan, yung Noel scenario. Hindi naman uh, mangyari yan Ibig sabihin, kagagawan ng President administration, eh, I am sure yung President administration naman, hindi naman ganun ka-power hungry na gagawa ng ganung klaseng move na no election just to stay in power. I don't think so. I bet may fingernails pag uh, totoo yan. Sinabi naman ito na ang maaring maging eligible para manuklok sa pagka-Senate President ay ang senador na nahalal noong 2019 elections. Dagdag nito sa mga yun ay si Senator Cynthia Villar ang sa tingin niyang maaring sumunod sa yapak ni Soto na nanguna sa 2019 midterm elections. Siya ang number one sa aming bats eh. Siya ang number one sa aming bats, siya pinakamalaking boto na kuha. So it is just logical for me to vote for her na magiging Senate President namin. Ano yung traits ni Senator Villar na sa tingin mo pang SP? Ah, pag mali ka, talagang lagot ka sa kanya at papaluin ka talaga niya. Pag uh, ganun mm. yan si Ma'am Sinja. At saka matulungin na tao tulungin na tingnan mo lang siya parang tiger siya pero mabait siya na tao. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Senator De La Rosa na imposibleng umusad ang panukala para sa term extension. Napag-alaman na tinutulak ni Pampanga Representative Arroyo Gonzalez Jr. na pahabain pa ang termino ng Pangulo, mga miyembro ng House of Representatives, governors, mayors at iba pa. Sure ako na mga issues like that uh, mahirapang lumusot sa Senado yan dahil uh, 24 independent republics yung mga senador na yan. Mahirap pa kaya sabihin mo, yung, yung move na yan ay suportado ng majority black ng uh, Senado, meron pa rin at meron from among the majority blocks ang uh, ah, oppose niyan. Samantala, sa Senate Majority Floor Leader Mig Subiris, isang mensahe ay sinabi na hindi na rin uubra ang ganitong panukala lalo pat gipit na sa panahon. Samantala dito sa COVID-19 update sa hanay ng mga senador ay napag-alaman natin na ang bagong edisyon na nagpositibo dito sa COVID-19 ay si Senator Kiko Pangilinan. Patuloy namang nagpapagaling sa ngayon si Senator Sherwin Gatchalian at maging itong si Senator pan-Philippine Lacson. Si Senate President Tito Soto III nagnegatibo naman sa kanyang RT-PCR test result matapos itong ma-expose doon sa kanyang may uh, kamag-anak na may uh, ah, COVID-19 ng December 31. Samantalang uh, napag-alaman din natin ngayong araw na itong si Senate uh, uh, Majority Floor Leader Mig Sobiri ay kasalukuyan ding naka-isolate matapos ma-expose din sa taong may COVID-19. Ito si Margaret Gonzalez SMNI News. Subscribe to SMNI News channel and turn on notification button for more news updates.